Тулумбасів бій. Пам'ятають московити, турок і поляк, танець наш несамовитий, запальний гопак. Тулумбасів бій лунає, чути гучний спів, не загине, не вмирає воля козаків.